היי hey, שלום, אני שמח שקיבלתם את מכשיר המצוקה של יד שרה. אני עמנואל, אני אראה לכם איך מתקינים אותו היום. אז בערכה שקיבלתם יש לכם חוברת הדרכה, גוף המכשיר כמובן, שנאי, חוט טלפון ולחצן היד. אוקיי, okay, אז אנחנו מתחילים. כפי שאתם רואים, יש לנו פה את הטלפון שמחובר ישר לקו. מה שנעשה אנחנו קודם, אנחנו נוציא את הכבל מהטלפון הביתי שיש לכם פה. אחרי הוצאת הכבל אנחנו נחבר אותו למכשיר המצוקה, לכניסה של אה, מהקו, ליין, ואת החוט שקיבלתם בערכה מהצהרה אנחנו נחבר ממכשיר המצוקה, מהכניסה של לטלפון, לטלפון הביתי. אז אנחנו נכניס את הכבל חשמל בקיר ונחבר אותו במכשיר המצוקה. זו הייתה הדרכה להיום. על כל שאלה, חייגו אלינו כוכבית 6447. ברכותינו על הצטרפותכם, שיהיה יום נפלא.